الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai yau da iyawarsa da ƙaddartawarsa gashi ya kawo mu a cikin wannan wata mai tarin albarka wata na rahama wata na gafara watan da Allah ke ‘yantar da bayansa daga wuta zuwa aljanna Allah ya sa da mu ciki Shi ne wata na Ramadan a sai kuma tunatarwa kaɗan game da ainihin 'yan uwa masu ƙoƙarin yin tahajjudi na ƙiyamu lalata ƙadar. abin da nake so in tunatar da mu abu ne wanda mun san shi Shi ne in wannan lokaci ya zo wannan kwanaki guda goma na ƙarshe to mu taƙaita bisa ga abin da wato as-sunna ma'ana kar mu ɗauka dole ne sai mun sarke alƙur'ani tun daga baƙar hannas in muka ɗauka wannan kwanaki guda goma in sun zo to sallolin da za mu yi facewa dole dole sai mun ga cewa kafin ƙarshen wannan kwanakai mun sauke alƙur'ani in har muka ɗauki wannan yana daga cikin sunna to mun zo da wata bid'a kuma aikin da annabi bai yi ba abin da ake so ka karanta abin da ya sawwaka kai liman in kana da ƙoƙari tare da kyautata karatun babu ɓanna a cikin karatun in ka sabke alƙur'ani har so biyu a cikin wannan ranaku guda goma fa ni'ima ma dalla da wannan amma kar mu ɗauka cewa wai yin haka ɗin ne shine addini sai in an yi haka ake ganin aiki yayi a'a duk wanda ya ɗauka cewa dole dole sai an sabke alƙur'ani a cikin wannan ranaku guda goma na ƙarshe bai fahimci sunna ba kuma iya ɗauki wannan abun a matsayin sunna to shine kuma ya abun ya zama bid'a da ka gina mu takaita abun da ka iya wani ya iya karanta alkur'ani tun daga bakar hannas a ini guda ma kuma tare da kyautata karatun ga tarihi ya riga ya gabata na an sahaba da tabi'ai tabi'ai tabi'ina akwai nan kwarai kuwa kuma tare da kyautata karatun ta haka cikin limammai wani ya iya karanta alkur'ani cikin kwanakun nan guda goma tun farkon shi har ƙarshe kuma har ma ya dawo ya sa karantowa kuma tare da kyautata karatun kana saurare ne karatu yana kyautata lafazin alkur'ani da ma'anonin alkur'ani kaga wannan in ya samu fa ni'ima ma dalla da wannan wani ko bai iya ba to tunda baka iya ba ka sa ka dole ka ci dole dole kai ma sai ka sabke alkur'ani dan za ka yi gauga wadda za ta zawo maka banna ka kai ta banna wajen karatun alkur'ani maimakon a samu lada sai a samu zanubi yan uwa musulmi kar ka sa gaugawa wadda take da illa da aibi har kana lahani a cikin karatun alkur'ani lahanin da ke canza ainihin ma'ana ta alkur'ani ga yadda Allah sabkar da aya yana bayani kan kasa? kai ko karatun da kake na alkur'ani kana gaugawa saboda kana so yi kafin goman nan su kare sannan ka sabke alkur'ani kana banna sosai sai ya zama maimakon a samu lada sai a samu zunubi yan uwa kar yi haka in baka iya wannan ba to ka taƙaita bakin abun da ka iya bar ma wanda Allah sa shi mahiri ne ƙwararri ne zai yi gaugawar da ba ta da illa ba ta bata ma'anar Alƙur'ani ko lafazin Alƙur'ani kuma sha Allah karatun ya yi kuma ya sauke Alƙur'ani kafin kwanaki goma horiya ce ta Allah kai da Allah bai hore ma wannan madama ba a ce dole ba ne. bari kawai yi abin da ko zubi guda kaɗe karanta tun tsawon wannan kwanaki guda goma ya wadatas an gane ko kan mu ɗora ma kan cewa dole sai mun karanta Alƙur'ani daga bakar hannasa mu kare shi ba sunna bane ta manzo sallallahu alaihi Allah da ya ce faqra'u ta tayassara min alqur'ani ku karanta abin da ya sawwaka daga cikin alqur'ani ku yi ibada da shi ku bota ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ana buƙatar mutane su kankantar da kawunan su duka duk wanda zai halarta masallaci ya zamo da gangan jikinsu da zuciyarsu duk suna nan a halarce ya ba da ainihin wato zuciyarsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda an buƙatar shi Allah shi gafarta masa zunubansa ya ba sa aljanna ya ainihin kare da azabar wuta ya gafarta masa ya gafarta mai iyayensa duka abun da yake nema na alkhairi duniya da lahira ya sa shi a ciki ya yi fatan Allah ya sa ya dace sharri gaba ɗaya duniya da lahira ya sa a ciki Allah ya kare shi masa da wannan sharrin ana bukata ga kone musulmi kar ka zo kana ta kokarin zuwa masallaci amma ma baka san abin da kake ba iyaka limauna na addu'a ka ce amin baka da guri a zuciyarka ba ki da abin da agunin ke a zuciyarki wannan zuwan da ke masallaci ana tahajjudu da ke babu addu'ar da ke kudurta a rayuwarki bi ma'ana abun da ke kudurta a rayuwarki neman aljanna da neman Allah tsarki daga azabar wuta da neman gafarar Allah da neman rahamar Allah da kuma nema mai iyayenki da 'ya'yanki shirya da kasan ba ku da wannan ana buƙatar ko ya sa wannan a zuciyar shi kai komi kankantar bukata ana bukata ana son ka sata komi kankanta wannan bukatar sata cikin addu'a ka insha Allah Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu da gyara Allah ka iya muna inda muka yi ba daidai ba Allah ka yahe muna ka gyara mana inda muka yi daidai Allah kuma ka ƙara mana yin daidai kuma ka ba mu lada ka ƙara mana lillazina ahsanul husna wa ziyada in uwa musulmi wannan kenan a takaice da haka yau a ranar alhamis shine dare mafi cancanta dare na 21 ga fara wannan tahajjudi wanda suka fara jiya laraba ba mu su yi illa sai dai mu su yi gaugawa amma dai abinda annabi yake yi ne kan fara wannan dare na 21 duk da cewa alasuna ya fara wannan itikafi da ya fara shi kamar yadda muka yi bayani cewa ya yi wani lokacin da yake itikafi bayan yanayi dare na abin nan wannan kwanaki guda goma na ƙarshe sai bari kuma ya koma kwanaki guda goma na harko ya fara ya fara ya itikafi a masallaci iya wannan kwanaki goma sai ya daina dan neman Allah sai ya dace da wannan daren na lailatul qadar ya koma ainihin raya daruruka guda goma na tsakiya kenan tun daga ainihin dare na goma sha ɗaya har zuwa dare na ishirin an gane ko har zuwa dare na ishirin da ɗaya don mi domin ya dace da wannan ainihin daren annabi sallallahu alaihi ce sai aka ce da ni ai wannan daren na lailatul qadar yana nan a cikin wa'annan ranuka ko kwanaki guda goma na ƙarshe kuma cikin wutirinsu in aka ce witirin su witirin goma din nan kenan tun daga dare na goma ashirin da ɗaya muna maimaita da dare na ashirin da uku sannan dare na ashirin da biyar sannan dare na ashirin da bakwai sannan dare na ashirin da tara wannan shine witiri witiri ko ne amfer ne da haka musulmi mu yi ta ƙoƙari wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun da haka aljanna ta masu ƙoƙarin neman ta ce ba wai aljanna ta mai rubu ce a'a mai rabon ne in kaga mutum ya samu aljanna to mai kokarin shine mai rabon mai kokarin bautar Allah mai nisan ta sabon Allah shine mai rabon samun aljanna da rahamar Allah shi shine mai rabo wanda yake da kokarin ainihin bauta ma Allah mai kokarin ta sabon Allah shine yake da rabon shiga aljanna amma ba ma waka irin ta mawaki ba da sauran su mutane da basu gane ba suke gane aljanna in Allah kaddara za ka shiga aljanna ai ko ba kai kaza ba ko ba kai kaza ba wannan aiki ne na shaidan rudu ne na shaidan yana ƙara ma su bayan Allah rauni kuma yana kara musu tsaurin kai da kangara daga bauta ma Allah subhanahu wataala wannan dan wata guda dai ya ku musulmi in yan wace fa shikenan kai asara shi wallahi duk wanda mutumin da yayi saki wannan wata ya zo bai yi kokarin yayi gwagwarmaya ba ibada ya bauta ma Allah ta yanda Allah zai gafarta masa to babu shakka wannan wata wannan wata wuce bai aikata wani aiki na alkhairi ba yayi asara kuma nisan rahama Allah ya tabbata a gare sa ko ba haka ba daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ran yana taka minbari sai aka ce amin ya taka ainin mataki iskale na biyu yace amin ya taka iskale na uku sahabbai suka ce za ce amin to sai suka yi mai tambaya ya rasulullah mun shi ka taka tako na daya saman mambari ka ce amin ka sake cewa amin na uku ka ta na biyu hannu na uku annabi ce jibril ya zo mini alaihi salam ya ce min ya kai manzon Allah sallallahu alaihi salama duk mutumin da ramadan ya zo masa bai yi ƙoƙarin ya yi abin da Allah zai gafarta masa ba Allah shi nisantar da shi daga rahamarsa sai na ce amin to ka ji dan Allah ɗaya ne daga cikin wannan ukun fa ɗaya daga cikin abubuwa uku wanda jibril ya zo ya gaya ma anan sallama ya ce da anan sallama duk mutumin da aka ambaci sunanka aka ce muhammadu bai ce sallallahu alaihi wasallama ba bai ma salati ba Allah shi ne nisantar da shi daga rahamarsa annabi ce sai na ce amin ya ce da shi kuma duk mutumin da ya tar da iyayensa guda biyu da ransu ko ya tar da ɗaya daga cikinsu mammansa ko babansa da rai bai yi ƙoƙari musu da'a ya musu biyayya aiki tukuna na alhurum na biyayya har Allah ya raba shi da su ko ya mutu ya bar su ko suka mutu suka bar shi bai yi wannan ba har wannan dama ta kunce mishi Allah shi nisantar da rahamarsa da gare sa Jibril ya ce sai ce amin kuma sai ce to duk mutumin da kuma watan Ramadan ya raske shi ya tarda shi yana lami lafiya lau bai yi kokarin yin ibada kokarin da Allah zai gafarta mai zunubansa ba Allah shi nisantar da shi daga rahamarsa sai annabi ce sai na ce amin to kun ji ashe yan uwa musulmi wannan lokaci fa wallahi na masu kokari ne kuma wannan lokaci yana wuce sai bakin ciki zai mai maka in ka san abun da kake in har ka san abun da kake wallahi bakin ciki zai mai maka da haka kan mu kai mu kan mu wasa da wannan damar da Allah ya ba mu subhanahu wataala kuma ya ba mu wata irin falala gata wadda Allah bai taɓa wata al'umma da ta wuce ba ba wata al'umma da aka yi ma baiwa wannan wata su azumci wannan wata na ramadan sannan kuma baicin wannan wata na ramadan baicin falala ta ramadan kin shi kai ne azumin sannan kuma ga wata falala a cikin daren zunzurutun shekara wajen kwana ɗari uku hamma da sittin ko abin da ya kama da haka sai allah keɓe wani dare daga cikin wa'annan sai bar wannan dare a dunkule ya bar shi a dunkule domin masu domin wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun domin masu gogormaya masu kokarin neman alkhairi da dacewa da alkhairi Allah su yi ta kokari Allah bar abin cikin duhu wannan dare ci kadai a cikin dare wajen dare 300 har da sittin ko kusan haka ka san ku ba karamin aiki bane ba karamin lada bane a cikin wannan wanda za a ce ka zo sai kai ibada ibada ta ainihin wato wata dubu ba ta kai ga wanda ya dace da ibadar da ya ci wannan dare Allah karba mishi ba da Allah ce lailatul qadr khairun min min alf shahr kaga khairun tafi ma'ana khair akhyaru akhyaru wa afdalu aula yin wannan daren da Allah subhanahu ta'ala ya kira shi lailatul qadr yin ibadar da zake a cike sa cikin dan wannan lokacin na wannan daren Allah ya karba maka wannan ibada khairun min alf shahr أخير من عبادة من عبادة في الشهر من غير رمضان tafi ibada da za ka yi cikin wata dubu wanda babu watan ramadan a cikin wa'annan watannin ibada dare ɗaya fa ƴan uwa musulmi Allah ya karɓa mana Allah ya samu dace Allah ya samu na daga cikin kuma wanda za su raya wa'annan daruruka har ƙarshen su Allah kai mana gafara subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum